ආයුබෝවන් හැමෝටම අදත් ඔන්න ආවා ට්‍රල් වීඩියෝ එකක් අරගෙන අද ඉතින් ඔන්න මං අරන් ආවා නුවර වැවරවුම වටේ කොහොමද තියෙන ලස්සන වැවරවුම වටේ ඉන්න අපේ යාළුව කවුද ඉතින් නුවර වැවරවුම ගැන තමයි අද වීඩියෝ එකේ තියෙන්නේ බලමු අපි කොහොමද වීඩියෝ එක වෙන්නේ කියලා ඉන්දියන් කොමරන් එහෙමත් නැත්නම් දියකාවෝ මෙයාලා වැවරෝම යන ඕනි කෙනෙකුට ලේසියෙන්ම දකින්න හම්බෙනවා මෙයාලා එක පාට වතුරයට අතුරුදහන් වෙලා මාළුත් අල්ලගෙන තමා එක පාට අය උඩට මතුවෙන්නේ පොඩි පොඩි රංචු විදිහට මෙයාලව දකින්න හම්බෙනවා වැවරවුමේ ඒ වැටලා තියෙන ගස් උඩ වගේ තැන්වලදී මෙයාලව ඕන කෙනෙකුට ඉක්මනට දකින්න පුළුවන් ඊළඟට වැවරෝම යනකොට අපිට දකින්න හම්බෙන තවත් යාළුවෝ වගේක් තමයි මේ වගේ මේ ගස් උඩ ඔය වැටිච්ච ගස් වතුරට වැටලා තියෙන ගස් ළඟ ඒ වගේ උඩට වෙලා ඉන්න ඉබ්බෝ මේ වගේ ඉබ්බෝ දෙන්න තුන් දෙනා හතර දෙනා ඕම ගොඩාක් එකතු වෙලා ඉන්න තැන් තියෙනවා තනියම ඉන්න තැන් තියෙනවා හරියට වල වැවරෝම වටේ යන ගමන් බලයන ගියොත් ඉබ්බෝවත් දකින්න ගොඩක් වෙලාවට ලැබෙනවා ඊළඟට අපිට හම්බෙන තවත් කට්ටියක් තමා මෙයාලා. මේ තාරාව හැමතැනම වැවරවුමි ගොඩක් වෙලාවට දකින්න ලැබෙනවා. මෙයාලා හැබැයි ඉතින් ටිකක් විතර අහංකාරයි වගේ. බලන්නකො මෙතන කවුද ඉන්නේ කියලා. යෝධ කබරේ මේ කබරයොත් ගොඩක් වෙලාවට ඉන්නවා මේ කුරුල්ලොත් එක්ක ඉබ්බොත් එක්ක වගේ තෑ ගර වැටිච්ච ගස් උඩට වෙලා අවුව තැප තැප ඉන්නවා ගොඩක් වෙලාට දකින්න පුළුවන්. බලන්නකො මෙයාලා තුන්දෙනා පිළිවෙලට ගමනක් යන හැටි. පොලිමට යන්නේ තුන්දෙනාම. ඉතින් ඔන්න ඔහොම තමයි අපි වැවරෝම ගිහිල්ලා දැකපු සුන්දර දේවල් ටික ඔයාලට ගෙන ගෙනාව. වැවරෝමේ ගිහිල්ලා මේ වගේ මීටත් වඩා හොඳ අත්දැකීමක් ගන්න අනිවාර්යෙන් වැවරෝමේ ඇවිදලාම බලන්න. ඉතින් අදට වීඩියෝ එක ඉවර කරනවා. තව දවසින් අපි අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. වීඩියෝ එක හොඳයි නම් අපේ channel එකට like කරන්න, subscribe කරන්න, comment කරන්න